assalomu alaykum vatandosh bugun musofirlar va musofirlik haqida gaplashamiz bismillah boshladik dada ona men ketdim yodingda bo'lsin o'z yurtining uylaridan 3 kunu 3 kechalik masofani qas qilib yo'liga chiqqan odam musofir hisoblanadi ollohning mehribonligi bilan to'rt rakatli farz namozini qasr qil, ikki rakat o'qiysan tushundim ro'za tutsam mehnatga yararmikinman juma namoziga tanaffus berisharmikin a voy hayit namozini qayerda o'qiymiz qurbonlikni so'yishga qassobni qayerdan topaman shuncha odamga go'shtni qayerdan yetkazaman osh yeymiz tashlik yeymiz osh yeymiz tashlik dinimizda bu masalalarning barchasi musofir kishining bo'ynidan alhamdulillah soqit qilingan jonka привет привет сегодня на ужином борщ да joningdan ha azakam bo'ladi noto'g'ri tushunma yana Musofirda erka toy bo'lgan akala. ahli oilasi ko'rmagani bilan Alloh ko'rguvchi zotdir. Ikkinchi, uchinchi, qiz o'rtog'im, xazayka degan narsalarni qayoqda aylanib o'tsangiz ham nikoh yo'qmi? Tamom, nomahram bo'ladi. Assalomu alaykum, onajonim, yaxshimisiz? Ha, o'g'lingiz plyajda dam olib yotibdi. Hozir restorandan chiqdim. Nima gaplar? Menga qara. Videoni ko'rayotganlarga aytib qo'ygin. Samolyotchani boshsinda musofirlarga yuborishsin va kommentariyaga ular belgilab qo'yishsin men seni yaxshi ko'raman